Assalamualaikum Salam selamat sejahtera Salam sejahtera dan selamat pagi Baik tuan-tuan dan perempuan Ok pada pagi ini saya akan berbagi satu video Sekiranya tuan-tuan ingin memasang MyTV di rumah tuan-tuan dan perempuan Dan Tuan-tuan hanya ada TV sahaja Maksudnya TV baru beli sebelum 2020 macam TV ni jenama Toshiba saya beli tahun 2019 kalau tuan-tuan ingin memasang my TV antena my TV pada TV tuan-tuan yang dah ada built-in my TV tanpa perlu beli dan ada di daripada my TV caranya mudah kita onkan TV dahulu Okay, ni remote dia Toshiba selepas TV dah keluar paparan warna biru kita akan check pada sumber ni, ni simbol sumber ataupun input kita tekan di sini okey ha, macam ni kan dia dah ada dah di TV maksudnya tak perlu pakai decoder terus masuk kabel dan antena pergi ke TV digital TV tekan input pada ni butang ni input atau simbol input atau sumber source Hello ke TV dan kita pergi ke DTV tuan-tuan eh. Kemudian kita tekan OK. Selepas kita tekan OK. ini contoh ni kabel. Kabel ni dari antena. Dari antena. Dia ada satu slot belakang ni. Tuan-tuan nampak ni? Ni slot. Slot ni adalah untuk untuk my TV punya lah antena. Cucuk eh. TV yang dah ada my TV Kemudian Dia dapat gambar lah yang berlangsung di ibu negara Ahad lalu. Kumpulan itu sekaligus menewaskan 15 lagi kumpulan. Sebab sebelum ni saya dah pernah pasang dah antena MyTV pada TV yang dah ada MyTV. Caranya selepas tuan-tuan dah cucuk TV, cucuk ke TV, apa tu kabel antena MyTV, RGC. Tuan-tuan pergi ke menu, Ah, puan-puan pergi ke menu Kemudian pergi kepada Sekejap eh. Pergi kepada saluran Tekan OK ah, Kemudian ni dia ada pada bahagian atas ni Saluran bawah dia Penalaan automatik Manual Program edit Maklumat isyarat Kuasa antena 5V Kemaskini SWOAD ataupun tutup bawah dia. Kita tekan yang atas saja. Lah, ya. Penalaan automatik bahasa Inggeris dia, auto search tekan okey. Uh, masukkan kata laluan ni kosong empat kali. Macam ni kuda SO juga. Ha ni. Dia ada bagi dua pilihan. Eh. Satu pilihan DBBT, satu GC. Ambil dengan ambil C tuan-tuan, ambil T. T ialah DBB terrestrial, tekan okey. Negara mm, mana-mana apa nak pilih macam kita nak pilih Malaysia apa kita nak pilih mana-mana negara lain pun boleh kita tekan Malaysia tekan okey okey di sini dia mungkin dia mengambil masa apa lambat sedikit lah. sebab dia tak ada dia tak ada pilihan untuk kita skip pada ATV ni ATV ni bukan minta maaf bukan ATV ATV uh, analog TV sekarang dia cari untuk analog TV selepas selesai untuk pilihan yang analog TV ni kalau ada selesai dia akan scan pada di TV ya tuan-tuan untuk jumlah saluran TV sekarang dari kerajaan daripada pihak main TV adalah sebanyak 17 saluran TV dan 10 saluran radio insyaAllah tuan-tuan kita tunggu sehingga selesai pada penandaan analog TV yang lama sekarang ni kerajaan dah lancar di TV jadi saya update lah Berapa total yang terdapat untuk Digital TV Untuk My TV yang menggunakan antena My TV T2 Dan berapa radio jumlah yang terdapat Okey terbaik tuan-tuan Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, komen, share, like Ini adalah tutorial mudah Sekiranya tuan-tuan ingin memasang My TV Yang mana TV tuan-tuan baru beli Dia dah ada dah beli My TV Tak perlu pakai di godam My TV lah Ini contoh manager team media abis sempelah dia ada dia support TV Malaysia dengan TV setelah negara Indonesia dan Thailand tuan-tuan cuma cucuk saya kabel Astro ni kabel my TV ni pergi ke slot belakang Itu saja tuan-tuan mudah ha, dah slot cucuk tekan sumber input kemudian pilih pada DTV tuan-tuan lupa untuk tekan tombol subscribe Come and share the light. Terima kasih tuan-tuan. Okey, baik tuan-tuan. Sekarang untuk scanning pada ATV sudah selesai analog TV. Sekarang dia berubah dia terus scan pada DTV, digital TV. Kita tunggu sehingga selesai. <clears throat> Adik batuk. Selalunya dia ada channel dia masuk pada DTV ni mungkin dalam 70 lebih dia akan masuk lah. Kita tunggu. Saya akan skip lah. Kalau lama saya akan skip. Baru 62%. InsyaAllah. Saya akan tunjuk berapa kita dapat untuk saluran di TV. InsyaAllah dia akan dapat 17 saluran TV selalunya. Dan radio adalah akan dapat sebanyak 10 saluran radio. Okay, kita tunggu sampai seminit. Kalau tak dapat, saya, saya update lah. Okay, terbaik. Terima kasih. Perkara mudah Scanning Scan siaran Malaysia Antena TV, Terus masuk cucuk pada TV yang dah ada built in my TV. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, tuan-tuan. Apabila dia statin, statin kepada 78%, siaran untuk TV sudah dapat dah. 8 program, radius per program. Apabila dia naik kepada 80% ke atas Dia sudah dapat 16 ah. TV Di TV 16 program Radio 10 program InsyaAllah dia akan dapat 17 Untuk siaran setakat ini Dari pihak MyTV MyTV Malaysia Sebanyak 17 Siaran TV dan radio Sebanyak 10 saluran radio Okey, teman-teman, terima kasih Stay tuned Okey tuan-tuan, kita tunggu dekat menghampir satu parti dan, dan maintain 16 program. Mungkin ada salah satu TV yang yang pihak MyTV sudah cancel, mungkin dia akan update lah. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan. Kakak tepi sikit. Alhamdulillah tuan-tuan, untuk TV satu kita sudah dapat. Bidua pun kita sudah dapat. <coughs> Sekarang TV1, TV2 dan TV3 dia dia wajib dapat Amidia Prima. InsyaAllah kalau satu, TV1, TV2 dan TV3 dapat, lain-lain TV dia akan dapat tuan-tuan. Okey, TV3 dapat dah. TV4 workshop dapat. TV5 and TV7. Ek sudah dapat. TV 9 kita lihat TV apa yang yang nampak cancel TV OK, masih dapat sukan RTM masih dapat awesome TV HD masih dapat TV 6 masih dapat TV Al-Hijrah Ada uh, Ustaz oh, Suka TV dapat Sebelum ni drama sangat Menggantikan Suka TV Kita lihat channel apa yang dapat cancel satu tu Bernama dapat Ini juga TVS dapat best dapat Tentunya kena dapat 17 seorang TV. Tercek balik. Kita tengok list dia berapa list dia. TV apa yang dapat cancel satu lagi tu? Ah mungkin ni tuan-tuan tv satu, tv dua, tv tiga. Workshop ni selalunya dia ada dua kan Mungkin daripada cancel satu dah Jadi enam lah lah Yang lain semua ada Ok yang bawah-bawah ni semua radio tuan-tuan lah Saya tak boleh rakam semua nanti saya kena copyright Saya tunjuk satu-satu ya Temik rambang ya Ok radio dapat Dah masuk situ balik Ni ada macam ada list ni Kalau tekan ok dia tak keluar List dah Tuan-tuan tekan list di sini Nampak dah ada list Minta maaf kan kamera saya kabur pula tu Bateri nak habis Sini list Okay, ni list tekan list Okey. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Itu sahaja tutorial mudah. Kalau tuan-tuan ingin masak My TV pada TV tuan-tuan dan puan-puan yang dah ada BUI My TV tak perlu pakai decoder. Mudah saja. Pasang antena bagi dah ada signal. Kemudian cucuk dekat slot ni. Slot yang belakang TV ni kan. Kemudian tekan dekat input ataupun source sumber ambil di TV. Kerana kita nak check berapa untuk strength yang kita sini, pergi ke menu balik. Kemudian tuan-tuan pergi dekat saluran. Kemudian tuan-tuan pilih ni dekat maklumat isyarat ni. Nampak? Tekan okey. Okey, alhamdulillah. Kita dapat cantik di sini. Maklumat isyarat saluran 3 mod, modulasi 256 QAM kualiti 100% baik. Kekuatan 96%. Baik. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, share dan like. Sehingga kita berjumpa untuk next video. Assalamualaikum dan selamat pagi. Berbahagia selalu.